bakal binaringan Angger siro abra joyo Kalawan atikan legowo iso ake sumlangi krono lali panggung sene gede was langku atire niku nebekan berkai yuk yuk podo sumangga

manungso akeh sumlangi krana lali bangun sene gedhe was lan kuatire niku nebekan berkahe yo yo padha suci Mugi-mugi saged dados berkah kita datang kita sami.